Dance Battle cekwakawak Team versus awukawuk Team Round 1 Jirwa, jirwa, tilu, eta terang, terang, eta terang, terang Round 2 Jiru ai jiru atilu eta terang few moments later. 何お前はもう死んでいる。 Camera roll in action. <laughs> Camera roll in action. Guyo wala. Camera roll in action. Guya, guya. <laughs> action David <laughs> kamera roll in action Eta terangkanlah Eta <laughs> ya, Eta terangkanlah Eta terangkanlah